Baadaye tukapika chakula cha usiku tukala, tukaenda kulala. Lakini kuna mida ilikuwa kama mida ya saa tano hivi. Mama akaja kunigongea, Jasmine unaitwa na kaka yako. Mm. Nikasema kuna nini tena? Akaniambia we toka tu tuje tufanye tumsikilize. Kweli tukafika tukakaa, alikuwa baba, mama na ndugu zangu wengine na mimi. Tukaambia kaka vipi? Akasema mimi nimewaita kuna kitu nataka niwaambie. Tukaambia ah, basi tunakusikiliza. Lakini akawa kama anafanyaje, anasita. Tukawa tunaambia kaka, tuambie ni kitu gani hicho kinachokusumbua, umeota au kuna nini? Mbona sasa hivi usiku hivi? Hatimaye baada ya yote ambayo yamekuwa yakiendelea, tumebahatika kukutana na dada yake Harmonize, na kabla ya kuzungumza naye, nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa kuupoteza, Bofia subscribe kisha alama ya kengele, tu familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo, mambo vipi? Poa. Mbona umepoa sana jamani? Hamna, niko sawa kabisa kabisa. Jina lako kwa watazamaji wetu? Naitwa Jasmine Abdul. Jasmine Abdul, mtoto wa ngapi katika familia? Mtoto wa tatu. Sawa sawa Jasmine. Kwenye hiki ambacho kimekuwa kikiendelea kwa maana ya kwamba kati ya kaka yako Harmonize pamoja na haya aliyoyasema, na upande wa pili kama vile ambavyo yeye mwenyewe anadai au anatuhumu baada ya kutuhumiwa na yote ambayo tumeyasikia na kuyaona. Uliwahi kujua ama kufahamu chochote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa sasa? Ya, niliwahi kujua lakini sikujua kiundani zaidi, ila nakumbuka kuna siku kaka Rajabu alishakufika nyumbani Mtwara na kipindi hicho mimi nilikuwa nipo na chingwea mm. Akanipigia simu akaniambia, dada, nipo nyumbani na kuomba uje hapa nyumbani. Kweli nilienda, tulifurahi, tulimpokea, alikuwa mmoja na zawadi. Wazazi nyumbani walifurahi, akatugea zawadi, tukaenjoy, tukapika, tukala. Lakini kuna muda nilikuwa nikikaa nikimwangalia, Yaani unamwona tu kabisa huyu mtu kwamba hayuko sawa, hayuko vizuri, lakini akawa anajificha ficha, anaongea nini, tunapiga stori. Baadaye tukapika chakula cha usiku tukala, tukaenda kulala. Lakini kuna mida ilikuwa kama mida ya saa tano hivi, mama akaja kunigongea, Jasmine, unaitwa na kaka yako. Mm. Nikasema kuna nini tena? Akaniambia wewe ametoka tu tuje tufanyaje tumsikilize kweli tukafika tukakaa alikuwa baba mama na ndugu zangu wengine na mimi tukaambia kaka vipi akasema mimi nimewaita kuna kitu nataka niwambie tukaambia ah basi tunakusikiliza lakini akawa kama anafanyaje ana sita tukawa tunamwambia kaka tuambie ni kitu gani hicho kinachokusumbua umeota au kuna nini mbona sasa hivi usiku hivi Akawa anasema hamna, yani kuna kitu kinansumbua sana. Tukawa tunamwambia kitu gani hicho? Akawa anasema ila tu naombeni kwa kweli mnipigie nini dua, mniombee maana napitia changamoto nyingi sana kwenye hii kazi yangu. Yani mambo unayopitia nao ni ninayopitia ni magumu sana. Changamoto ni zing, nyingi. Tukawa tunaambia changamoto gani hizo? Nakumbuka mama alimsii sana. Tuambie mwanangu kitu gani hicho unachopitia? lakini kuna kipindi akafika akagoma kabisa, akawa hataki kusema. Baba naye akaanza kumwambia sema kitu gani hicho. Kitu cha mwisho chokuja kusema tu ni kwamba nawapenda sana ndugu zangu na nitafanya kazi kwa bidii, nitafanya kila kitu ili niwasaidie, ila ninachoomba mniombee, mnipigie dua, maana napitia changamoto nyingi sana. Mziki ni vita kubwa sana. Sasa yani hapo akawa ametuacha atuelewi, ila kwa mimi, mimi ni dada yake wa karibu sana na vitu vingi tunaongea, vitu vyangu namshirikisha na yeye baadhi ya vitu vyake huwa ananishirikisha, nikasema lazima nitamtafuta na nitafuatilia nijue kitu gani ambacho kinafanyaje kinamsumbua mda mwingine nikaa nawaza, nasema au ni swala la mapenzi labda ndio linomsumbua, au ni swala ya yeye kutoka WCB ndio linomsumbua, au ana tofauti na watu mabosi zake nini, Yaani vitu kama hivyo. Nikawa nafikiria vitu vingi sana, lakini nikawa bado sijafanyaje, sijapata jibu. Kwa hiyo ndo nakumbuka kuna hicho kipindi alikaa tu kidogo, baadaye akaja fanyaje, akaja akaondoka. Kuondoka baadaye nikaja kusikia kwamba ana utofauti na nani na Sala. Nikawa najaribu kumtafuta mpaka Sala namuuza kuna shida gani, lakini Sala pia naye huwa sio mtu wa kuongea sana vitu wazalani. Yaani kuna muda ambao waga inabidi umtafute ukae naye mtulie, ndo labda akufaje akuelezee kila kitu kinachoendelea. Lakini pia nikamtafuta na kaka Rajabu, nikamwambia kuna shida gani, nasikia wewe na Sala mmetofautiana, lakini hakuweza kuniambia. Nikasema ngoja nifanyaje, ni, nimtafute Sara ili niweze kujua shida nini. Lakini baada ya muda nikasikia naye Sala ameondoka, kwa hiyo yani nikashindwa kupata ule muda au nikashindwa kupata kujua nini ambacho kilitokea kati yao. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa hivyo. Umesema hayo ndio ambayo ulikuwa unayajua. Ni kipi ambacho kilikustaajabisha sana katika haya ambayo ameyazungumza hii jana? Mimi kilichonistaajabisha ni baada ya kuambiwa kwamba mpaka la, hayati Rais Magufuli aliingilia ili kaka Rajabu atoke WCB awe huru, afanye nini kazi zake yeye mwenyewe, ajitegemee mwenyewe, na kitu ambacho kilikuja kutushangaza, maana mpaka kaka Rajabu kuna kipindi alikuwa anauza vitu vyake ambavyo alikuwa amewekeza, tukawa tunamwambia kaka Rajabu, kwa nini unafanya hivyo? Lakini akawa hatuelezi. Kumbe nilichokuja kugundua tatizo lilikuwa ni hilo, aliambiwa alipe milioni mia sita baada ya milioni mia tatu kwamba hela ambayo nyie mlikuwa hamjui kwamba alitakiwa kulipa mia tatu mlijua kwamba anatakiwa alipe mia sita tu na mkoa kujua kingine hapo sijakuelewa vizuri. Yaani alikuwa kipindi anaondoka WCB aliambiwa ili ajitoe, yani ajitoe kabisa na WCB ilikuwa anatakiwa alipe milioni mia tatu. Na sisi tulivyokuja kukaa akatuambia najitoa WCB lakini inatakiwa nilipe milioni mia tatu. Lakini kumbe nyuma ya pazia walimwambia alipe milioni mia sita yani baada ya kumwambia alipe milioni mia tatu tena wakampandishia wakamwambia ili ujitoe uwe huru inabidi ulipe milioni mia tatu kwa hiyo dau likawa limepanda tena kaka akalipa hizo milioni mia sita ndo akajitoa WCB kwa sababu walikuwa hawataki ajitoe bila kulipa hizo hela kwa kipindi ambacho Harmonize alikuwa anaonekana hayupo sawa Uliwahi pengine kutaka kujua au kumuuliza Harmonize kwa nini umeamua au kwa nini unataka au kwa nini umetoka WCB Wasafi? Yeah, niishi kukaa naye nikamuuliza, na majibu aliyoniambia aliniambia ameona ajiendeleze yeye mwenyewe, asimame kwa miguu yake yeye mwenyewe miwili. Kama ni mziki na yeye ajitegemee, aone anaweza kufika mpaka wapi, apambane yeye mwenyewe, yani asiwe anamtegemea mtu. Na pia aliniambia kwamba ameona maneno maneno figisu figisu zimekuwa nyingi, kwa hiyo ili kuepusha shari, wanasema ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Kwa hiyo akaamua atoke au awe pembeni, yani atafute kitu chake yeye mwenyewe cha kufanya yeye kama yeye mwenyewe. Watu wakati huo walikuwa wanasema Harmonize anakwenda kufeli kimuziki. Nyie kama familia hamkuwahi kuwa na ile hofu kwamba da, ukitoka itakuwaje nini, kumshauri shauri kipindi kile ambacho kabla hajajitoa? Yaani sisi ndio watu wakubwa sana tulikuwa tunamtia moyo kwa sababu tulikuwa tunamwambia unaweza ukasimama wewe mwenyewe kwa miguu yako miwili bila kumtegemea mtu. Kwa hiyo yani sisi ndo tulikuwa watu wakubwa sana wa kumtia moyo mpaka yeye amefika hapo, mpaka akaanzisha kitu chake yeye mwenyewe. Kwa hiyo tumemtia moyo sana kama familia, baba, mama, ndugu, tulikuwa tunamtia moyo sana na tunamwambia tunakuombea, Mungu atakusaidia, utafika mbali. Ni kitu gani ambacho Harmonize yeye ambacho aliwahi kukwambia pengine na katika mazingira ambayo wewe hukuwahi kutarajia? Ah, alichoniambia ni alikuwa ananiambia dada yangu, mziki ni vita, tena ni vita kubwa sana, yaani inahitaji moyo na inahitaji ukakamavu. Hicho ndio kitu ambacho ulikuwa ukikaa naye sana, ukiongea naye lazima kuambia kwambia, dada yangu, mziki ni vita, unahitaji moyo na ukakamavu. Hicho ndio kitu ambacho alikuwa ananiambia sana haukuwahi kumuuliza hiyo vita imekaaje na kaka unaipigana vipi hii vita? nilishe kumuuliza lakini akaniambia mdogo wangu, maisha haya ni kupambana na vita kama hizo lazima tuzipigane, na ndio maana mimi napigana kufa na kupona ili niweze kufanyaje, niweze kufika mbali. Kwa hiyo ndo majibu yote waliokuwa ananipa. Alishawahi pengine kufika hatua akakata tamaa pengine ya mziki na vitu vingine? Hapana, kakaangu ni mpambanaji sana. Yaani ni mpambanaji kwa sababu ametoka mbali sana. Kwa hiyo yani hivi vitu sidhani kama vishe kumkatisha tamaa. Na ndio maana mpaka sasa hivi yuko hapa. Kwa sababu ni mpambanaji na hakati tamaa kirahisi. Ni, ni, ni kitu gani ama historia gani fupi unaweza kutuambia kuhusiana na Harmonize ya kuonesha kweli ametoka mbali kapambana mpaka alipofika? Kwanza kakaangu hakufanikiwa kumaliza shule na pia baba alikuwa anamlazimisha sana, anamwambia jitahidi mwanangu, hata kama kipindi hicho hali ilikuwa ni ngumu sana, hata kama hali ngumu, jitahidi umalize shule, maana shule ndio msingi wako, unaweza kukusaidia katika maisha yako. Lakini akawa anamwambia baba, hapana, sio kwamba ukisoma ndio unafanikiwa, kuna vitu vingi sana vya kufanya. Kaka Rajabu anapenda sana mpira. Kwa hiyo kuna muda alikuwa anawekeza nguvu zake sana kwenye kucheza mpira, anajua mpira unaweza ukamfikisha mbali na kuna kipindi tulikuwa tujui kama na kipaji cha mziki, lakini kuna siku alisha kukaa akaniimbia huo wimbo. Wimbo ule ulikuwa mzuri sana. Nikamwambia ah, kaka, kumbe una kipaji cha kuimba hivyo? Akaniambia yeye eh, mdogo wangu, lakini kuna watu wananikatisha sana tamaa. Yaani kuna watu walikuwa wakiwaimbia wanaambia ah, wewe wewe unaona jita unajua kuimba, unajua kuimba wapi wewe? Wewe hamna kitu. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanamkatisha sana tamaa. Lakini kwa sababu yeye ni mpambanaji, na alikuwa anataka kufika mbali, akawa anaendelea kukomaa, anacheza mpira huku anaimba mziki. Kwa hiyo yani alikuwa anapambana kufa na kupona. Mm. Katika upambanaji wake huo ni sehemu gani au ni kipindi gani sasa wewe kama dada mtu uliona ukaanza kuona eh huyu Harmonize kwa maana unamuita kaka Rajabu, Rajabu yes, Rajabu Abdul Kahali. Huyu yeye mwenyewe ukaanza kuona kama kweli sasa ameanza kung'aa ameanza kupata mafanikio, ameanza kupiga hatua katika kile ambacho alikuwa anakiamini? Uh, ni kipindi ambacho alikutana na Diamond. Kile kipindi kuna kipindi Diamond alikujaga Mtwara, akasikiaga taarifa kwamba Diamond, kwa sababu alikuwa anampenda sana, yani alikuwa anampenda sana. Yani akikaa hivi kwenye redio ukisikia tu nyimbo za Diamond, basi kama anakuwa anawehuka. Kwa hiyo yani alikuwa na mapenzi mazito sana na Diamond. Na kuna hicho kipindi ambacho Diamond alikuja Mtwara, tulishangaa kwa sababu yani ni alikuwa kama amechanganyikiwa, alitafuta nguo, kaanza kujipanga, anaimba nini, ili tuende kukutana na na Diamond. Kweli alienda mpaka Diamond alipokuwa ana perform akafika, lakini kitu cha kusikitisha ambacho nilimwonea huruma kaka hakuweza kuonana na Diamond. Ile usiku anarudi sasa kachoka, akakutana pia na vibaka, wakampiga, wakampula vihela alivyokuwa navyo, mpaka nguo wakamvua anarudi nyumbani nikapigwa kaumia vibaya mno. Kwa kweli kile kitu kilitusikitisha, tulijisikia vibaya, tuliumia. Yaani kwa hizo wiki mbili toka hiyo kitu itokee, mpaka alikonda kwa sababu alikuwa na mawazo na stress. Ni kitu ambacho alikuwa amekipania sana, yaani nikienda lazima nionane na Diamond sijui nini, yaani alikuwa amepania. Kwa hiyo baadaye akaja akatoka Mtwara akaja huku Dar es Salaam. Kuja Dar es Salaam akaanza kuwa machinga, kazi zake za umachinga, umachinga anaendelea. Alikuwa machinga kwa muda mrefu sana, lakini baadaye kama bahati nzuri tu, kuna kipindi Diamond alikuwa ana perform da live, kwa hiyo kwenye stage ile naye akaga ameenda kwenda huko ndo akafanikiwa kuonana na Diamond. Diamond ndo kumsikiliza jinsi anavyoimba, ndo akaona kwamba ana kipaji, ndo kumchukua, ndo kuingia WCB. Sasa hapo ndo tukaanza kuona mafanikio ya Kaka Rajabu. Du, kweli bwana alipambana. Kwa historia hiyo <laughs> kweli inaonyesha alipambana. Ni kitu gani ambacho ni lazima akifanye pengine anapokuja nyumbani au anapoondoka? Anapokuja nyumbani kwa kweli, kwanza lazima anawapenda sana wazee wake, yaani baba na mama anawapenda sana, hata sisi wadugu zake. Kwa hiyo anapokuja nyumbani pale, ni lazima waletee zawadi, na pia hata ndugu wenyewe anawapenda, akija lazima atakaa na vijana, ataongea nao pale mtaani nini, wanabadilishana mawazo. Kwa hiyo yani ni mtu ambaye amesu, yani ana ushirikiano na vijana wenzake, anapenda kukaa kuongea na vijana wenzake, kwa hiyo mambo kama anapenda sana. Ni kitu gani ambacho alikuwa akikiongea mara kwa mara kuhusu Diamond Platnumz? Ah, kipindi alipokuwa anakuja nyumbani kuna vitu vingi sana hivyo kwa anaongea kuhusu Diamond. Vingine ni vizuri, lakini vingine ukikaa ukitafakari, wewe kama mtu mzima unaona hmm, hapa kuna tatizo, Yaani kama wanakuwa hawako sawa kutokana tu na yale maongezi yake yanayoongea. Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani unaangalia tu unaona hmm, hapa lazima kutakuwa kuna shida ni kitu gani kizuri au vitu gani vizuri ambavyo alikuwa akivizungumza mara kwa mara kuhusu Diamond? Kikubwa alikuwa tu anatuelezea jinsi Diamond alivyomsaidia kumchukua mpaka kumpeleka WCB, alikuwa anamchukulia kama mdogo wake, alikuwa anampenda, anamjali. Kuna vitu vingine una, anakosea lakini anamuita, anamkalisha, anamrekebisha, anamwambia hapa mdogo wangu umekosea, hapa umeenda sawa. Kuna muda mwingine alikuwa anaitwa mpaka kwenye hizi interviews, lakini Diamond anakaa anamwambia mdogo wangu, ukienda kule wakikuza maswali haya na yeye ajibu hivi, yani akawa tu anampa usia usia, anamuelekeza vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani alikuwa anamchukulia kama mdogo wake. Pia hata mama yake na Diamond, mama Dangote, walikuwa wanaishi naye vizuri sana, yani alikuwa anamchukulia kama mtoto wake wa kumzaa. Lakini nilikuja kugundua kulikuwa kuna shida na yule sijui ni meneja wa Diamond sijui eh, huyo ndo kulikuwa kuna shida na kaka yani kama walikuwa patani fulani hivi. Na kuna kipindi niishi kukaa na kaka Rajabu, nikamuuliza kaka wewe na huyu mtu mna shida gani? Lakini hakuweza kuniambia kwa sababu alikuwa ni mtu wa kuweka wa kuweka sana vitu moyoni. Yaani kuna vitu vingine unaweza ukamuuliza ah, akakujibu tu kawaida. Hamna, mbona hamna kitu. Lakini ukiangalia unaona kabisa hapa kuna changamoto au kuna shida ambayo inaendelea. Mwanzo ulituambia kuwa ulikuwa na mawasiliano na Sara. Yale mawasiliano bado yapo? Eh, mawasiliano bado yapo, bado tunaendelea kuwasiliana, ananipigia simu na mimi nampigia. Sara ni wifi yangu, kwa lazima mawasiliano yapo. Tunawasiliana sana, tunapiga story, ananiambia vitu vya huko na mimi namwambia vitu vya huko, kwa hiyo mawasiliano yapo makubwa sana. Huwa mna ni vitu gani vya huko ambavyo yeye anakuambia? vitu vingi sana anavyoniambia vya huko, the way anavyoishi maisha ya huko, hali ya hewa, yani vitu vingi, karibia vitu vyote anavyofanya ananiambia, na mimi vitu vya huku namwambia. Kwa hivyo ni, ni vitu gani hasa sasa ambavyo nyie huwa mnazungumza mna katika mazungumzo yenu? Sasa ni ifi yangu, kwa hiyo tunazungumza vitu vingi sana vya familia, kwa hiyo ni yaani vitu ni vingi sana, siwezi vyote kuvisema hapa, lakini vitu ni vingi tunavyozungumza. Alichowahi kukuambia kuhusu familia hasa ya kwake na Harmonize kaka yako? Sara alikuwa anampenda sana kaka yangu, yaani alikuwa anampenda na alikuwa na mpango, walikuwa na mipango mikubwa sana ya kuwa na familia kubwa sana yenye upendo na amani. Kwa hiyo ndo vitu mpaka sasa hivi Badogi anaongea kuhusu hivyo vitu kwamba alikuwa anatamani sana awe na familia na Harmonize. Mm. Ni kitu gani ambacho kilizuia yeye kuwa na familia na Harmonize? Hey, eh, kwa hapo siwezi kufahamu, maana hayo yalikuwa ni mapenzi ya watu wawili. Kwa hiyo kati yao wawili wenyewe ndio wanajua shida ilikuwa wapi. Mm. Hey, eh, kwa hiyo kwa hapo siwezi kuwazungumzia kabisa. Ukimuuliza pengine kwamba Sara ume, umeondoka, wakati anaondoka alikuaga kwanza? Hapana, kuniaga na kaondoka hajakuaga, lakini mnawasiliana. Ukimuuliza unarudi lini, huwa anakujibu nini? yani kila nikimuuliza wifi unarudi lini, anakwambia mi nitarudi tu, yani huko lazima nirudi. Kwa hiyo yani waga nakaa najua tu lazima atarudi, kwa jinsi anavyonieleza kwamba ananiambia mimi lazima huko nirudi, kwa hiyo najua tu lazima atarudi. Uliwahi kujua pengine siri ya ugomvi wake yeye na Harmonize? Hapana, sijawahi kufahamu. Kusikia tetesi? Tisiti nyingi tu tunasikia kwamba ugomvi ulikuwa ni kuhusu Kajala na kuhusu Uzuu. Ugomvi yani ugomvi ndio ulianzia hapo kuhusu Uzuu, mtoto wa Harmonize aliyempata. Kwa hiyo ugomvi ndio ulianziaga hapo kwa tetesi tunavyosikia, lakini sisi wenyewe hatujawahi kuthibitisha kwamba kweli ugomvi ulikuwa kisa kilikuwa ni hicho mm. Ni kitu gani ambacho wewe unakipenda zaidi kwa Sara? unavyomwita wifi? Ni mcheshi, ana upendo, hana makuu, yaani ni mdada fulani hivi, yuko simple sana, anaga mambo mengi. Harmonize katika maisha yake ya kimahusiano amewahi kuwa na Wolper na wengine, kuna Kajala, kuna Sara, sasa hivi kuna mwingine mpya, sijui pengine kabla ya sisi kumfahamu, pengine wewe umeshamjua, anaitwa Briana kumjua najua anaitwa Briana lakini sijamfahamu kiundani zaidi eh, yani sijamfahamu kiundani zaidi, kwa hiyo siwezi kumzungumzia, sijamfahamu kiundani zaidi. Katika hawa waliopita huku kwenye Kajala, Wolpa, Sara, wifi gani alikuwa bora kwako? Ni Sara kwa sababu ndo mke wake wa ndoa, ndo amfunga naye ndoa, kwa hiyo ndo alikuwa bora. Mm, ni kitu gani ambacho watu wengi hawakuwahi kukijua kabisa kuhusu Harmonize na Sara? Ah, walikuwa wanapendana sana yaani ni walikuwa wanapendana na walikuwa wana mipango mikubwa sana. Kwa hiyo hivyo tu ndio naweza kusema walikuwa wanapendana na walikuwa wana mipango mikubwa sana ambayo wangefika mbali. Kwa mujibu wa maneno ya Harmonize, kwake tatizo lake na mpaka kuachana na Sara anadai ni watu, sio Sara. Unaweza kulizungumzia hilo? Hapana, siwezi kumzungumzia kwa sababu yeye ndo anajua chanzo cha mpaka wao kufikia hapo. Mimi siwezi kuzungumzia niseme kwamba ilikuwa ni watu au ilikuwa ni wao. Hapana, siwezi. Yeye ndo anajua chanzo kilikuwa nini. Umezungumza suala la kwamba Harmonize ninyi ndio mlikuwa washauri wakubwa pamoja na familia, lakini katika hiki ambacho kimekuja kutokea mpaka anazungumza, inaonekana hata familia alikuwa hajawaweka wazi sana yote ambayo alikuwa yakiendelea nyuma ya pazia. Unafikiri kwa nini hakuanza katika ngazi ya familia kaja kutoa moja kwa moja kwenye midi? Uh, unajua kaka Rajabu anapenda sana familia yake, hasa baba na mama, yaani ni anawapenda na anawajali, na kama unavyojua wale wazee wameshakuwa watu wazima. Kwa hiyo nahisi aliona akiwaambia mambo ambayo yanaendelea, labda anaweza akawapa stress, wakakosa amani, wakawa na mawazo, wanafikiria mtoto wetu vitu wanavyopitia, na sisi pia ndugu anaweza akawa anatupa mawazo, tunakuwa hatuna amani na hisi ndio maana akaamua kukaa na hicho kitu moyoni, hakutaka kutuambia sisi, akaamua kukaa nacho moyoni, na ndio maana muda ulivyofika akaamua kukitoa kwa watu wote ili wajue ni kitu gani ambacho wamepitia. Sasa muda umefika kakitoa. Unafikiri kukitoa kwenye media ndio akiwagusi wazazi wala akiwapi stress wazazi? Kinawagusa lakini kinagusa watu wote, tofauti na kama angetuambia tu sisi kama sisi. Yaani ni kitu ambacho kingekuwa kina uzito mkubwa sana, na kama familia lazima tungekuwa tuna wasiwasi, tungekaa tunawaza hichi kitu sasa kaka yetu atakisovu vipi. Lakini kwa hapa alipo alipokitoa hata wale watu ambao ujumbe huu unawahusu na nahisi umeshafikia. Kwa hiyo yani ana amani, kila mtu ameshajua kitu gani alichokuwa anapitia, yani katua mzigo aliokuwa nao ameubeba. Kwa hiyo yuko yani ana amani, na hata wazazi pia wako kawaida tu, kwa sababu wameshajua kitu gani mtu alichokuwa anapitia, kwa hiyo wako kawaida tu hamna shida yoyote. Unafikiri baada ya haya yote yaliyozungumzika, kitu gani ambacho kinaweza kuendelea kwa mtazamo wako, kwa namna ambavyo unamjua Harmonize? Kaka yangu sio mtu yani wa kuwa na makuu sana tangu utoto ilikuwa ni kitu kikishatokea, mna kisovu, mnakaa mnaongea, akishatoa moyoni, ameshaongea, basi anakuwa na amani. Kwa hiyo yaani sasa hivi nahisi ana amani sana, yani hana shida yoyote. Ule mzigo ambao alikuwa umeubeba ameshautoa, kwa ana amani. Na mwanzo ulizungumza pia yeye na Diamond, Diamond alikuwa akimsupport na kwa upendo wa kipekee kabisa, na ukasema alikuwa akimsema kwa mazuri zaidi muda mwingi zaidi. Sasa kama Diamond huyo aliyempokea vizuri, kamlea vizuri, kamkuza vizuri, kambrand vizuri mpaka dunia inamjua, leo hii unafikiri ni kitu gani kimetokea Diamond huyu? Pengine sio yule au ni nini ambacho kimetokea hapo katikati? Au Harmonize yule wa kipindi kile ndo sio huyu? au imekuwaje kwa mtazamo wako? Ah, kwa mtazamo wangu Diamond ni yule, ni yule yule na Harmonize ni yule yule. Sema watu maneno maneno ya watu ndio wanao yanayofanya mpaka wanafikia hapo. Unajua watu hawapendi kuona mtu anafanikiwa, watu wapendi kuona mtu mwingine anamshika mtu mwingine mkono wamfikishe sehemu fulani. Kwa hiyo nahisi maneno ya watu ndio yaliyofanya mpaka wamefikia hapa, lakini Diamond ni yule yule na Harmonize ni yule yule, na wakiachana na haya mambo yote, wanaweza wakakaa wenyewe kama wawili wakasolve ile tatizo, wakaongea, wakaelewana na mambo yakaenda vizuri kabisa bila shida, lakini watu, na ndio maana mpaka unaona mpaka sasa hivi wenyewe wapo kimya, yani si Diamond si Harmonize, hakuna anaongelea haya mambo, lakini watu ndo wameshikilia bango, ndo wanakuza haya mambo mpaka yanaonekana makubwa sana. Kwa hiyo yani ni watu au watu hao, unafikiri kwa nini wanafanya hivyo? Au unajua mtu hapendi kukuona umefanikiwa. Kwa hiyo yani sehemu ambapo kuna riziki lazima kila mtu anataka ajipenyeze, kila mtu anataka akutoe wewe, amwingize fulani au wakae. Kwa hiyo ndo hivyo, yani ni ile tamaa watu wapendi kuona mtu amefanikiwa, watu wapendi kuona mtu ameshikwa mkono, amefikishwa sehemu fulani. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini kiukweli sisi kama familia tunampenda Diamond kwa sababu amemsaidia kaka yetu mpaka hapa sisi tulivyo, mpaka Harmonize alipo ni kwa sababu ya Diamond. Kwa hiyo tunampenda. Hata pia hao watu wengine ambao wanasema oh, sijui tunamchukia Diamond, ukweli wenyewe unaujua. Diamond anapendwa na hivyo, yani tunampenda kwa sababu amemshika mkono kaka yetu. Bila Diamond msingekuwa mnamjua Harmonize wala msingemsikia wala kusingekuwa sijui kuna hiyo Konde Gang, vitu kama hivyo visingekuwepo bila Diamond. Kwa hiyo Diamond ana mchango mkubwa sana kwenye maisha ya Harmonize. Unamaanisha kwamba Diamond na Harmonize hakuna tofauti yoyote, yani hawana tofauti yoyote? Tofauti zinasababishwa na watu, lakini kwenye yani hata nafikiri hata kwenye mioyo yao wenyewe, yani wale bado wana mapenzi kama kaka na mdogo wake. Yaani bado kuna kile kitu kuna yaani kama kuna upendo fulani hivi wa kindugu, lakini watu ndio wanaochochea mpaka mambo kama haya yanatokea, lakini kwa wenyewe sidhani kama yani kuna bifu kiivo, lakini watu ndio wanaochochea mambo yote yanatokea. Au watu umewahi kuwajua, pengine utuibie siri? <laughs> siwezi kuwasema, lakini watu ni wengi. Wewe unaweza ukamjua adui yako, yani ukamjua adui, huwezi ukamjua kirahisi hivyo lakini unajua kabisa nina maadui, lakini uwezi ukamjua adui yako ni nani. Pengine hata rafiki yako unayecheka pia ni adui yako. Sasa hao watu hao wanaowafanya Diamond na Harmonize ambao hawana tatizo lolote, lakini kwa sababu kama ulivyosema kwamba sababu za umesema nini riziki, riziki. E, eh, sababu za riziki hizo ambazo zinawafanya wao ndo wafanye Diamond na Harmonize wao na tofauti. Watu hao japo hujawataja na umesema ni ngumu kuwajua, lakini naamini kabisa unaweza ukawa unawajua baadhi. Unawaambia nini hao watu? wafanye kazi tu, yani wapambane. Maneno maneno yasaidii kitu chochote. Mwisho wa siku wewe utaongea maneno yako, lakini watu ambao wanajielewa, ambao wanafanya kazi na wanapambana, wanazidi kufika juu, wanazidi kupanda juu, wanazidi kujeni, yaani wanazidi kujijenga, wanakuwa vizuri. Kwa hiyo na wenyewe waachane na hizo habari za maneno maneno, wafanye kazi. Unamwambia nini Harmonize kaka yako pamoja na Chibu Dangote Diamond Platnumz? haya mambo hayana maana sana. Wenyewe ni watu wazima, wanaweza wakakaa chini kama wenyewe wakaongea, wakaweka mambo vizuri na maisha yakaenda vizuri. Afu yani, ukiwa na amani ukaishi na mwenzako vizuri, mtu wa karibu ukaishi naye vizuri, hata mambo yako, hata milango ya mafanikio inafunguliwa, ukawa tu na amani moyoni. Yani milango ya mafanikio inafunguliwa kabisa na unafanikiwa. Kwa hiyo wakae chini, waongee haya mambo, yanaongeleka basi. Unamaanisha mambo yakiendelea, ina maana kuna kufeli au kushuka kimuziki? Ukiwa una manung'uniko moyoni au kuna maneno maneno ambayo yanaongelewa na watu, yani vitu kama hivyo, husda husda, hata Mungu hawezi kufungulia milango lakini ukikaa na mwenzako mkaongea mkapatana mkayajenga mambo, hata milango ya mafanikio pia inafunguliwa. Ni kitu gani ambacho Harmonize yeye hakipendagi kabisa? Kaka Rajabu apendi umbea, apendi yani maneno maneno yale ambayo hayana ukweli. Kukaa labda kumsengenya mtu, yani hivyo vitu ndio apendi kabisa. Eh mwanzo pia ulizungumza aliwahi kukuamsha au kuwaamsha usiku na kwamba kuna kitu alitaka awaambie, na unavyodai hakumalizia kuwaambia zaidi ya kuambia anawapenda na anapambana kwa ajili yenu ili maisha yawe mazuri. Ukasema utafanya uchunguzi na utaendelea kufuatilia ujue ni kitu gani ambacho alitaka kukuambia au ni kitu gani ambacho alitaka kuwaambia kama familia. Uchunguzi ule ulileta majibu gani? Uchunguzi ule ulileta majibu lakini sikupata kwa ukamilifu, lakini mpaka tukio hili lilokuja kutokea ndo vile vitu ambavyo nilikuwa nafanyia uchunguzi ndo vimenipa majibu kamili. Kuna kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake kilichokuwa kinamsumbua na ndo hichi alichokitoa. Kwa yani alikuwa anateseka kwa muda mrefu sana na vitu vingi vinamsumbua, vinampa stress, ndo hivi mm. alivyoongea, ndo vilivyokuwa vinamtesa na kumnyima amani bado tuna vitu vingi vya kuendelea kuzungumza na ametuambia, umesema unaitwa Jasmine. Jasmine.